野球のルールも覚えないといけないので野球はあ人数ですか9人合ってますよねですよねよかったあの9点取ったら勝ちって以前からねちょっと間違って勘違いしていたんですけれどもなんで私9で思ったのかなと思ったらそうだ人数だったから9で勘違いしたんだなって思ったんですよねはいだからちょっと一歩前進ですね